primer de tot perquè és una, és una bona causa i és un, bueno, per la mainada, per la gent tot que ho necessita, no? I portar una miqueta d'ambient, no? Perquè la gent es motivi a portar aliments i fer el canvi d'aliments per llibre. No costa res col·laborar, perquè hi ha moltes famílies que ho estan passant malament i mira, si puc ajudar amb alguna cosa, doncs... Ja D'acord, molt bé. Mentrestant, per explicar aquest conte necessitarem l'ajuda de sis nens o nenes, que hi ha voluntaris. Llàgrimes van sobre el que cafè i venies amb pressa de la meva copa de butxaques I Tots els aliments recollits avui aniran al CDA, al Centre de Distribució d'Aliments d'aquí de la ciutat de Figueres, que subministra aliments no només a la ciutat de Figueres, sinó a tota la comarca. Amb el temps perdut i se'ns adormien les no fem tenir el gust del petó d'una cambrera extraña. Un pallasso m'ho pregunta, que per què, si nosaltres venem llibres, per què ens regalem i en canviem? Això és foment de la lectura, això és sembrar. Més lectors tinguem, més gent s'engresqui i llegir, sigui per lo que sigui, perquè l'han canviat per un paquet de macarrons. Això en un futur serà positiu per tot. En tu a no voy a esta manera. No m'ensenyis més les cartes que sé que estan repetides. Sangoneres de ciutat, mestres de la incompleció. Bueno, voldria agrair, primer de tot, començant per ordre, a tota la gent que ens ha portat llibres, que ens ha permès fer aquest intercanvi, després a tota la gent que ens ha ajudat avui a que això sigui un èxit i tirar-ho endavant, perquè evidentment dues persones només a la llibreria hagués sigut impossible, des dels músics, artistes, l'animació, el País de Xauxa, tots els que han vingut avui i sobretot també tots els voluntaris, els de l'Escola La Salle, el grup de voluntariat de l'Escola La Salle i de l'associació Casa Meu, que sense ells no hagués sigut res possible. La valoració del dia ha estat molt positiva, tant amb el que ha sigut el, la recollida d'aliments, sinó a més a més també per la participació i la gent que s'ha involucrat al llarg del dia. Estem molt contents de tot el que hem recollit, de tothom que ens ha vingut a ajudar, de tota la gent que ha vingut a buscar llibres. Per nosaltres ha sigut un èxit. Calculo que hem donat poder entre 2.000 2.500 llibres i recollir és difícil fer una valoració perquè està tot molt ben encaixat, molt ben guardat, però hi ha hagut un volum important d'aliments.